风。就这样莫名其妙的爱上你，你的微笑陷入昏迷，翻来覆去找不到逻辑，心跳的声音带着我慢慢靠近。老夫子戴着假发，我不要三寸金莲胡 想和你跳超短裙的恰恰，想带你回家见妈妈。没有谁能比你更合我的拍，没有谁能代替你给我依赖。甜蜜呀，幸福啊，圈圈圆圆转出来。没有谁能比你更合。我想和你手牵手，一步两步三步四步望着天，看星星。 背对背。